ma guuraan taariikh la soo maray sheekaa micnayse xamar waa xamar waa madhaafaan waana lagama maarmaan maalkii dalkeen iyo kartidii midnimadan labadaba ku miisno marsad iyo baddeed iyo hawdka isku muuqdo xamar waa madhaafaan ma guura taariikh la soo maray sheekaa macnayse xamar waa xamar waa ma dhaafaan waana lagama maarmaan malkii dalkeen iyo kartidii midnimadan labadaba ku miisno marsadiyo baddeediyo hawdka isku muuqdo xamar waa ma 쇼. sanadkiiba mawjado boqolaal mashruuco nafta muxuba mudantaa samaysmo sanadkiiba mawjado boqolaal mashruuco nafta muxubba geliyoy mudantaa samaysmo بدش عمدي